ओम नमः शिवाय तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज दिन सोमवार है और आज मैं अपने फार्म हाउस पे हूँ तो आज मैं यूं ही अपने फायरप्लेस के सामने बैठा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ऐसा मंत्र दिया जाए जो कि आपको एक ऐसी शक्ति प्रदान करे जो कि किसी को भी वशीभूत कर सके जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ ये जो विद्याएं हैं ये हर किसी के लिए नहीं बनी जिसे ये चीज़ें चलानी आती हैं वो विश्व विजेता है और जिसे नहीं आती उसके लिए सिर्फ एक कोरी कल्पना है तो जो व्यक्ति मंत्र को चलाना जानते हो वही इसको कीजिएगा या फिर पहले जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो कि मंत्रों की शक्ति किस तरह की होती है कैसे इन्हें चलाते हैं इसे वही इस्तेमाल में लाएं अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल्स पे वीडियो देखिए थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए और उसके बाद पाँच छः महीने बाद इस मंत्र को आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको एक साधक बनना होगा क्योंकि साधक जो होता है वो इस दुनिया से अलग होता है उसकी सोचने की शक्ति अलग होती है वो जो देखता है वो अलग चीज़ें होती हैं तो आप जो है पहले थोड़ी सी दीक्षा लीजिए उसके बाद में इसका प्रयोग कीजिएगा मंत्र है ओम अघोर अघोर कर्म कराले हुम फट स्वाहा नेत्र माया ओम फट स्वाहा अस्त्राय फट स्वाहा तो इसे जो है मोहिनी बीज मंत्र कहते हैं इस मंत्र का आपको लगातार सुबह पाँच बजे ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करना है 108 बार जब आप 108 बार प्रतिदिन बिना एक दिन नागा किए इसका जाप करते हैं तो आपके अंदर एक विचित्र अलौकिक शक्ति आ जाती है जो कि आपके साध्या को आपकी ओर खींचना शुरू कर देगी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष जो भी हो वो आपकी तरफ खींचा चलाएगा बस आपको क्या करना है इस बीज मंत्र को रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पानी देना है मतलब कि इसको आपको जप करना है सुबह सुबह और एक दिन भी नागा ना हो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके भीतर कुछ ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो जाएंगी जो कि आपके काम बनाना शुरू कर देंगी इसे मोहिनी बीज कहते हैं और इस मंत्र का जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे तो शुरू शुरू में तो आप एक इसको कीजिए लेकिन जब जितना ज़्यादा करें उसकी एक लय हो ऐसा ना हो कि आपने आज दस कर लिया कल पाँच माला कर ली तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक लय होनी चाहिए उस लयबद्ध तरीके से आपको ये करना है और फिर आप देखेंगे कि एक महीने के भीतर भीतर आपका जो भी साध्या है वो आपकी ओर विचलित होकर बस चली आ रही है या चला आ रहा है इसे मोहिनी बीज कहते हैं इस मंत्र से आज तक कोई भी अछूता नहीं रहा एक बार किसी पर लग गया तो यूं समझिए वो आपका गुलाम बन के रह जाएगा ये हर किसी के लिए काम नहीं करेगा ये उन्हीं के लिए काम करेगा जो इस दूसरी दुनिया की बातों को जानते हैं या शक्तियों से उनका पहले परिचय हो चुका है जिसे मंत्र चलाना आता है वही इसको कर पाएगा लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जिसको ना मंत्र का पता होता है ना वार नक्षत्र तिथि का वो भी पहले ही बार में इस बीज मंत्र को कर लेते हैं तो इसमें बहुत प्राचीन एक बात मुझे याद आ रही है उसमें लिखा हुआ था कि अथसत परिश्रम करे जो कोई अनल प्रकट चंदनते हो अर्थात यदि आप परिश्रम करते हैं और तो चंदन को भी अगर आप परिश्रम से रगड़ते रहते हैं तो उसमें से भी आग निकल आती है आग उत्पन्न हो जाती है तो वैसे ही अगर आप परिश्रम करते हैं बिना पीछे देखे बस इसको किए जाएंगे तो आपको इसका असर दिख जाएगा लेकिन मन में पूरा विश्वास होना चाहिए पूरे विश्वास के साथ इसको कीजिएगा तो आपके भीतर एक ऐसी आकर्षण शक्ति आ जाएगी जो किसी को भी वशीभूत कर देगी अगर आप किसी के पास से भी निकल जाएंगे तो भी वो ऐसा लगेगा उसे कि वो आपको पहले से ही जानता है तो ऐसी आकर्षण शक्ति के लिए आप मेरा ये अनुभूत मोहिनी बीज मंत्र अवश्य आजमाइएगा धन्यवाद